Yeah. Yeah. É. É. Prego. Aprimi! Non posso fidarmi! Prego, se resti più fuori mi vedranno e mi uccideranno! Non ti conosco! Va via! Prego! Oh Dai Sara, io abito di sopra. Che hai fatto? Stai bene? Tranquillo, colpa della corsa di prima. Dai, fermati, fai passare. Così apro la porta. Dai, entra. Oh! Oh! Oh! Ah, mi avrò sicuramente contagiato! Ah, ah. ce la faccio. Mi manca il coraggio di farlo. Ah, che vermeglio sono. Così morirò. Ah, non ce la faccio. Questa è sicuramente l'infezione causata dal morso. Sono infettato e presto diventerò uno zombie. Non posso impedire la trasformazione, la mia trasformazione in uno zombie. forse riuscirò a mantenere l'umanità e la ragione. forse due. Sarò diventato uno zombie. Devo trovare modo per conservare la ragione e la mia umanità. Ma come posso fare? Forse scrivendo quello che sento e provo. Sì, forse scrivendo quello che sento e provo riuscirò a mantenere la ragione. Mi chiamo Morgan, ho 40 anni e alle ore 11 di questa mattina sono stato infettato dal virus dei zombie in una mano. La mano ha fatto infezione. È sorta una grande bolla che ho rotto con il coltello e da cui è uscito tantissimo pus. Ora l'infezione sta salendo lungo il braccio. Tra un giorno, massimo due, sarà arrivata al cuore e allora sarò trasformato interamente in uno zombie. Ho deciso di scrivere in questo documento tutto quello che sento e provo durante questa trasformazione, per cercare di mantenere la ragione e l'umanità. Non voglio diventare una bestia affamata. Non posso evitare di diventare uno zombie, ma voglio cercare di essere uno zombie umano. Sono le ore 18. La linea nera del virus è salita lungo il braccio ed è arrivata al cuore. Mi sono provato la temperatura, che segna 34 gradi. La mia carne, sul braccio, è iniziata a marcire. Stranamente, non provo dolore. È andata proprio in cancrena. Mi rimane solo una cosa da fare. Se vuole vivere ancora. È mezzanotte. La mia faccia è diventata quella di un mostro. La carne è squarciata. Non mi riconosco più. Ma la cosa più grave è che comincio a sentire dentro di me molta agitazione. Non riesco a stare tranquillo. C'è nessuno in casa? La mia trasformazione in zombie si è completata. Il mio tentativo di mantenere la ragione in umanità è fallito. e anche questo è sistemato andiamo a vedere nelle altre case